ба ау қыштың қыран шілдесінде суық болып жатқанда айлық түгеніп елдің барлығы кризис болып отырғанда сен туған күнің келіп жатат да <laughs> мақұл эмне белек берейин сен өзің билчи эмне бересің былтыр қайсы тамга эле былтыр т тамгасы болчу тыдан а тыдан макул анда быйыл шыдан шыдан айтчы ш тамгана э. шакек шуба шөйкө шөйкө шепчка шумка и шапошка э, шыдан айт десе қаяқтағы шапошка шөйкө мөйкін дейсіңдер шыдан айтып атам саған шыдан айтып атпаймынбы ба баштан қасы шы болып атпайбы мақұл анда шапошка алып берейінші ә шапошка е э, қойшы сен бәрібір алып бербейсің жоңыз саламатсызбы жоңыз мына мұрын акканга бірдеме бериңизчи грипп болуп калыптырмын мурун акканга қандай дары берейін ең арзанынан бериңизчи эң арзан эң арзан э таптакыр эле арзан болушунча беріңіз болды болду болушунча арзанынан а бұл эмне салфетка салфеткабы ошол жакшы жерден билет эң арзан сиска Сиз каалагандай баада экен канча сом бул бир сомдон бир сомдон эң арзан үчтү берип коебузчу кечиресиз А, койду койду кетпеш алдыгы кулакты жаап туруп могуну бекер эле берейин ушуну да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 Түгел. Пожалуйста. Ма. Болчы. Эңгүлбек, мен саған вообще ішенбей қалдым. Вообще ичпеймін деп едім біле дагы ичип келдім сөзімді тұрып айт қарма эми ичпейм дедім ғой бол дедім ичесің нұрбек сен кеше эле айттың ичпейм деп кечинде сүйлөшкөнбүз ичпейм ой ичесің бир күн баары бир ичесің билем го мен сени ішпеш керек деймін болбойт деймін болбойт ішпеш керек негізічи ичесің ичесиң дедім ичесің ичпейм ичесің қойбойт екенсің да адамдычы болуп тұр куйчу эмне жо өзүңдү анда ичесиң мына көрдүңбү ичесиң тұрбайсың сөзүңдөн честно.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 цирк экен дейм <laughs> ал тамашам бүтпөйт деп эле койчу э, баса қазанға тамак асып койгом мен могу аселдикине беш мүнөткө кирип чыга алайынчы беш он беш мүнөт сайын унутпай аралаштырып тур ладно он беш мүнөт сайын он беш мүнөт сайын болду канча мүнөт каалайсыңбы мен сага мына айды алып берем күнді алып берем мына бактарды алып берем баардыгын ай менен күнді не кыласың мага андан көрө алтын шакек алтын цепочка сатып берші сен дайыма эле ушундай мен бир нерсе сүйлөп атканда сөзүн бөлө бересиң да бир башка жака бура бересиң сөздүчү ой ладно тамаша тамаша мага хотя бы бир гүл сатып берип койчу анда гүл эле канча Birdir. Ha başka söz. <laughs>